Saan ba yun? Yung. Pwede mo ako mahal. Hindi kita mahal. Oh, no! Bakit? Ano? Ikaw! Ikaw! kanyang? Yung Yo? Pero bakit sabi mo sa akin, hindi mo ako mahal? Eh, sino mahal mo? Ah. Ah? Ang gagawin natin? Eh, madumi nga yun. Hindi ako ganyan. Ba't mo ako pinagagalitan? Ayoko doon. Yung? Ayoko doon. Ayoko makita doon yung ko. So, hindi mo na ako mahal? Aalis na ako. Makikita din. Ba't sabi mo kanina hindi mo ako mahal? Mm, ano Totoo? Mm, totoo din paano kung malalaman nagsasabi ka lang totoo? Yun. Ha? Yun. Yun ay. Pa yun. Pero bakit sabi mo sa akin kanina? Ha? Kita. Hindi mo ba alam nasaktan ako sa sinabi mo? Opo. Na hindi mo na ako mahal? Opo. Hindi mo ako mahal? Mm-mm. Bakit? sino mahal mo? Gusto si Bobby. Totoo? Opo. Totoo? Ha? Totoo. Paano ko alam na mahal mo ko? Mamuni kita. Paano nga? Mahal mo yung si Alvin Bango ka. Aalis na ako a abroad na ako. Mag-a-abroad na ako. Alis na ako. Alis na nga ako. Mag-a-abroad na ako. Iingatan mo si ate mo. Tapos si papa mo. Oh. Gusto mo mag-abroad na ako? Bakit? Bakit nga? Ayaw ko mag-abroad. Ah? Ayaw ko yun. Ayaw mo mag-abroad? Ako? Hindi ko si Papa yan. Si Papa lang mag-abroad? Opo. Bakit ako? Si Papa. Ano gagawin ni Papa? Opo. Tapos, siya mag-abroad? Opo. Bakit ako? Kulin mo yun ay. Ba't ako ayaw ayam Ayaw mo ako? Pero mahal mo ako. Totoo. O bula-bula lang. betul yun?